مرحبا عند ام اعتزها لا باللي حضر ارحبوا والهلا الاشقر يفوح من الدلال على جوال مرحبا بضيوفنا عند ما هل المطر شرفونا حفلنا بسعد واحلى شرفونا حفلة المصايف جاتك العشاق انت رمز المرجله كاسح بن حمزه أيوه. وافتخر فيكم خوالي وانتم لي يا الرجال اهل المواقف طحاطح الرجال من وصايف بنت بندر جزيله الشعر والتهاني من خفوق بعد سخاء جعل ابويا قلب بندر له الجنه ذاك رمز الطيب وذكره بطيبه لا يزال مؤسسة بنت الخليج نرسم لك الفرحة بليلة عمر لا تنسى